factor mkaga agomkuru kwa fe ogwe jinja awali ku www.imc.ug uh, tuwaka lukwebaza inga tuka nama mwasu ya mtendo mwabali kwa nti mgoro kose amchaka na gona kuru alero mkama tumewa zule kisa chichinje chivete labu kese za unakuru nuru mkaga urumwezi guno ogwa januari mwake nkume bili uh, mwabili mugu mumu umwezi kwa januari gotambulila mu enaku ziri mkaga eranga zinako mkaga zituwa kutambula kwa mwaka e, chulo chumwaka guno ichi akubanti ichi onache chiri covid eh, ya kugwe ya covid ya kutile mirimu covid ya kutile bintu covid ya kono nilubuweleza covid ya kono nila misomo covid ya kwera ya ulifujuli na umwako gwedo kwa 2020 katunda agamba mjobu sule kuminenyano nyolo msambu ndi esu ili ukuloka wedidi eso eh, nore nsongeyo eh, isuizu cha katunda chat tusibu wako mwelezawe omtima kristo elizabeth dr joseph saradam tichokumanti mwaka tuja kuloka omwaka eh, gwa kuddamu tutujjere eh, kuddamu tuloke kyetulina okukola kyokka eh, kukkiriza katonda n'okusaba katonda tukuume tubeere balamu ekoo tubeere abalamu buli ngeri yonna byonna ebyali byagaana ffe katubeere balamu byonna ebyafa muffe nebyetwafiirwa byo biroke ffe kasita tunaabeera abalamu covid mu nsi mwali tweyongera okwekuuma nga tukola bwekyona kiteekeddwa okukola tusanitizinge uh, eh, tuambale masiki nebewa nga tuli mulujjudde uh, eh, tunabe mu ngalo wona ofunire omwaganye n'akadde uh, eh, tokowakola ekyo olunaku lweggulo uh, nabaddeko ku dina eya uh, uganda peoples defence forces yabadde dina tarehe sita emyaka makumi ana agejira eggwanga lya updf uh, his eminence uh, moved eh, Shekram Ramadan Chaban Mubaji Mbwabada yogerako Yedi abantu batuntuna wabadeo Abakulu wa generali ni basinya fusa Zabarada aba amajiga IPDF e, eh, Nava government fe nga um, bakraje Fe nga abasumba ababurizi wa sheik wa imam Abakule mbeze wenzikiriza Nae takiriza Eh, entugamba nti uh, eh, yaziyise houses of prayer nagati enyumba eh, zaffe ezokukunganira mwebezi okusinzizaamu uh, twasaze netugamba nti tugenda kwogera ebintu bibiri ebitajja kuva ku mimwa gyaffe bitugenda okukulya bannauganda uh, mu kiseera kino n'okweyongerayo ekigambo ekisooka ekyo ekyemirembe ekigambo ekyokubiri tugenda kukozesa ebituuti okubuulira abantu uh, era agambe nti tugenda kutikkula ba politician omugugu ogwokubuulira abantu ku bikwatako covid-19 uh, kubanga covid-19 etataliza bantu atataliza atataliza eh, wa kibina cha byabufuzi atataliza eh, wa dini gundi atataliza wa kabila gundi atataliza wa status gundi oboli oboli no batolina oboli mulunjo batoli oba oli wa manyo batoli oboli mnafo batoli uh, eh, covid atataliza naga tiecho tugenda chikola namse nyo uh, Sheikh Saban Ramadan Mubaje the mufti wa uh, Uganda uh, the government ya uh, tugenda kola buli chonechi tusobola kola tulabenti um, emikutu jafe um, ebituuti byaffe uh, tuyogerako emirembe abantu tubakubiriza okubeera bemirembe i think endowooza uh, mufti yabadde so timely kubanga e, eh, tutunude mukiseera kino nga tulaba nti um, abantu bano ababeera emimbali abatubeerera ku bituuti abatusumba abatulunganya abaliisa e, tubadde tubalabye nga Um, um, ekiseera kino kibasuumuzeza nnyo uh, ekibatawanyiza uh, nyenyini ddala so uh, njagala okwebaza shek ramadan chaban mubajje um, olw'ekigambo ekyo so ate bwe nkyogedde ekyo nenzijukira nti nanolwaleero ngenda kusomezi mukaaga omwaka gwali gwa 21 mubajje oyo ndowooza lwe yatuuzibwa era kuba mufuti wa uganda E, kuwali e, kamparao era ni um, uh, his, um, his excellence president Museveni weyarabikako uh, uh nga abasiramu e, bali batandikadde okweyuza naye olwaliro nga batuzibezero gati ah uh, katuwerewo e, sheikh shaban mubajo yali akawangula akalulu e, nga awangudde e, banne ba sheikh kakoza n'abalala atuliza ali juliona nga bemadde yakutegeeza nti kikulu nnyo ekya covid 19 ensonga ate era n'ekyemirembe nakyo kikulu nnyo nnyini ddala batwagalizaganyenga emirembe um, nabaddira mpuliriza uh, minister wa defense um, honorable adolf mesige ngaayogera adolf mesige agambye nti yes uh, tusobola obutakkiriziganya ako candidate kiwa akulonda which i think is okay muso lukura minyumba uh, eh, ngoinu mchala na habana um, uh, kakati uh, family za fento muso lukura family uh, nkuru uh, dr sarada uh, uh, mchala we habana vondava kuru habana vondava bali, bali voting age kakati muso lukura mumaka bwegatio nemutakiriziganya ku candidate e, thats okay musobola okubeera mu nyumba uh, eh, nga, nga mulimu abantu uh, uh, um, musanvu munaana mwenna nga muli ba voting age mwenna mulina obukonge era mwenna mukkirizibwa okulonda nemutakiriziganya ku candidate nimanya nti aa ah, ah, bakadi tumali kumi nomu aa famu famide ya fe buli muntu ko kumi nomu ayinako guayagara fuguli muntu ayinako guayagara kakatu sumulu mutakilis ganyo ku candidate Adolf Messige minister of defense weada yogira yaga nti yes we can disagree on the candidate to vote we can also disagree on the manifesto to vote kwa yutambile mbili candidate ye muntu manifesto we bubaka bwe naga we can disagree ku muntu we can disagree ku bubaka which is a manifesto naga nti naye we must all agree on the common good which is peace and stability kakati tukiriziganye nti tetujja kulonda muntu yomu e, ekyo kakibeere ate ndowooza gwe tolowooza nti gweoyagala bweoba omwagala e, ensi yona eteekwa kuvunamira gwe olw'omuntu gweoyagala tomukuba balala e, owoomwagale bwagazi muwaane buwaanyi mutunde butunzi muyimbire buyimbizi Eh, muwana bina byagala okumuwana e, eh, muwe muteekeko obunabbi bwa bayibuli muteekeko obunabbi bwa kulaani ah, muteekeko obunabbi obwabayino ah, ah, kola buli kintu kyonna kyonna mufaanaganye gundi ne gundi ne gundi mujjuzeko quotations ez'abantu bonna abaali babadde mu nsi muno eh, make your candidate look like anybody gweyagala because he's your candidate or she's your candidate kakati yoto chikiriziganyeko nti tuja ku tu, tu, tukiriziganye obuta ronda candidate yomu era tukiriziganye obuta ronda manifesto yomu na yetu kiriziganye ku common good ejabaita eh, peace and stability nti uganda weri um, uh, uganda weri nga uwa wangu de uganda weri ngo uwa wangu dua echo e, e, na chikuru emabega keyo da luli uh, mu mwaka gwali gwa 2011 ndoza Elias likuwa goyo baba mwimpichinga na mwendi goyo baso kandala mkanso mwju kile vya bao meyamfu wala mwichiko baba mkachiko uh, tribune ya teke wao minister wa kampani visele vyo um, nebateka wa mramuzi justice kathiru ba mgemerele ukuuli dizenso ongezo mm. likuwa goyo isa ya kala genda mu lukunga anuru naye kyaddaaki lukwago n'agendayo kakati nze nga mukwano gwange nayogera erias lukwago ng'amaze okusindika ba leyabe bakanso be ne bagenda uh, ne batula ne bakanso ba kcca ne bakkiriziganya ba, ba, you know nibetunulira mu omusango fanna gutya defenses amazeziruwa uh, eh, mamurese bichi nenga beria siru kwa gonti kastokiriza noge na mkachiko kwa mlamizi kitegeza nti uteko kukiriza outcome yako bona mara akachiko nga kama zoku okukora the verdict yako echija kubiri ya chizibu okuwakanya nakati boroto ya gala togenda na hivu una mara nautuka mkachiko hivi nafa mkachiko chitegeza nteko kubikiriza kakati uh, eh, tuakiriza ntugamanti togenda gena mkaruru ako kokulonda electoral commission etwaredda era enduga nti mutandikira wano mugenda kampeni ngena ku nkaaga tugende mu kadulo olwalina kusoma ziri mukaaga kiregeza nti tubalina ku munaana zokka oko okampein zikoma ku lwakubiri zakali uh, zikoma ku yes zikoma ku lwakubiri wiiki ejja kampein zikoma ku lwakubiri wiiki ejja uh, Wednesday ngolwalero which is jobi kwa nako kwa kumbra kwa Thursday next week it only Thursday eja wabula Thursday next week uh, tulioke tugende eh, mkuba akaruru kata tukirizganyo utaronda candidate yomu na yetu kirizganyo enti emirembe uh, jofi getaga obago wangu de obanze mpangude nino mkukuna mtuwa mimi ndi mstudio za mchaka nakona koralino e, eh, mkwano kwa nyumganzi kakomera e, eh, mkwana msisa e, eh, mbune watamari mruunji nyo wano a, a, a, inaka oilo kwa kukomera kawa kasiga mwa kwa video na tawa jide vijia ulamisa kwa tuliriza mwa mwa suzu mtenda kwa tuliriza mm. ee wabudu kedo mwumye ee fitu tambo combination hiyo nizi yes, ili suti mkwano kwa nge mkiga ya jimpo nyina gye wangamba enangira ensananga nti tulwanye n'omuvubuka naye tulwanye naye ajoza abanyankole naye alinyaka ewaffe tumukube tumumalewoyagikwamunyankolekazimukiriga agazi yagenda nagireta ntingatuza sinagira bakuwalala ayati yagiretera gwe alimala gabeera buli wantu yaleta esenga bwise mbadde mpuliza abavubuka bano byebogera miso miso ndese kabede mu kyuma kyange kuba bali kisubuye ku kawunti kirabo manyi bapapala bapapala naye ina kyayogedde ekikuteku naraga nti manye tutumye abantu bangi kulaba omusajja oyo nibanabaga mulalu tewali yetakiriza talinaezo tebantumaanago diplomate emirundi mingi obagamba bakyembagamba kirinaezo tebantuma fekyo tukimanyi mu propaganda tukita ne mu calling when somebody does something that an ordinary person cannot do hmm. you are given a names mwana omuwala gwe waganda abalenzi hmm. babalakirikio n'emizimu ekyo kuba lemedde ebibi and be successful in life. Mm. And he's a person, Gubajoga, Zena Patronuli, and Nagamba. Namara Yaki Nangam Patronuli, especially that young man. Nam hmm. Patronuli, I went. In Yaka Jomana Gokurana, woman. Namanya, hmm. their strongest point, and how to deal with them. Did, did you think that there would be a time that you would deal with them in the future? wala wikuliwa kuchari nimbatunulira nimbatunulira nimbatunulira nendo samaka ayikuwa eh, ndisuri ya oyo empire the man who destroyed the oyo empire ya kulira wa denchira ya kulira murubizi hmm. ya kulira murubizi ila nawandi kakatabu kanga inside the palace kakati ye abadda agamba the man is uncompromising the man is undiplomatic every player fears to go to him because they say he's a madman. But what he doesn't know, I've had in Nakugama the security people came to me. Mm. On a Saturday, other security people came to me mm. for advice. Mm. Is this a madman? yakuyita hmm. mad undiplomatic ate kambakuulire and, and, and uncompromisingekyali mu byakalulu ensige zaako miyo temugasa ababuulira ensige bazirabye ziva saudi era zijja nga bwe zakwata luntu eyo era ziddeyo kakati kavuma ekyo temukiriza mu minisitule ya agricultureoma ah, ekyo mukiwe kavuma hmm. abalamulemu okutesitinga nti ate eno zipesticides tezikola ate zijja ebomba abasirikale hmm. eyo yenisi ebeerewo the locals are coming jino kavumade mwazikwateko jino kavumade commander land forces bakinze mmanya nti zijja nga gavumenti zemanyi maybe yemanyi gavumenti basobola kunyira mu kavuyo eh. basolo vingira mukazuku kakamirira okusanga ekyo tebakiteeka mu minisitry agriculture bakiteeka mukiebakiteeka mu defense ekyo yalibadde updf unity erwanyisa rapid deployment ngeri ekupite ku buli kimu kyonnaamerika balina ba seals balwanya air sea and land the seals kale kati ekyo kigeze mu rapid bwebakuba ekitebe kyamerika e, e, kenya mwalimu muamerikani ambasada mukyala bushnet baabamerika bajja kujjamu omuntu waabwe mukyenda munaana e, mm. awo bannakenya bazinekifumbi bakoze batya mm. mwe yakola sentiment naga nti nokusian can do this kuba bufundi building mm. kyali kinanye gundi american embassy bwe lwati the american marines did bajjamu waabwe nabaga nti ffe nga temutuyambe nti aa ah, ah, oba obukugu tetubulina mwekimumiwona okukola kati ate ekyo ekibinja ekimanya ebifunfu bwe kiri mu amerika naye mukatikati wawa amagezi muyite abaisirairi ekyawaz ngaabantu bali trap tebaba abaisirairi olwexperiensi yabwe gyebayina bayina snifer dogs tiwe bamanyi nti waliwakyali bwatunula kati ate mu mukuba nali wansi emukuba ekisenge eh. nekiyiika eh. ayo nekigwa ku kyakwakyalomulauba bimanyi nti wano okusinzira ku mpewo evaamu sambadenzihiya kakati bamala okuzizika bino byonna ate nomuyoolayo buyonzi tulakita yejja aline yawenye naafiiramu so ekitokomenyizayiri esi ekyawaze tulande e nairobi aje kenyanizwa yuzinga ebitiyo amagye gagenze ne ak47 era yovula abantu kenyans dont want americans the people who are, who are excited about americans ayine uganda bakuba ekenya tewali kyebabayamba anti kakati ye bapanikinga ispanikinga anti ekibinja kyabwe kipanikinga agenda asoma akatabo bakayita amerika atiwo alabe nti george bush mm. ate yabulizizanga nnyo condolesa rice yali alina phd mu security ate nga gundi george powell yadumirako amaje tamuwuliziza era bibanga byafirika baliga nti omukazi yali amuwagala kuba yalina order mm. nga congressa rice yayingira mu ofiisi ya bos anytime nga talina kwasabi and she was not married mm. era baba bano abatali abapsychologist babuuza bababuuza abaasoma tebwaki mu kisenge kya gadafi tufaananyi tusanzemu ebifaananyi bya condolesa rice bingi bali abaasoma abatali bawano nebabagana nti no ehuman being omuntu waba tasobola mmutuukako wakiri amulabira ku kifaananyi gadafi admired this woman mwenye wa msanga mwenye wa msanga nabara katika ufani yiba mtentiza kati ya mwami huyo mm. yi kizibu chaina ukiriza anga he is the cause of all these problems tibajja ni batu ula ni wagamba how do we succeed msefet ni wagamba to succeed msefet we need eh, the money mwenye to succeed zilinga msefet no, is, is, cons is constitution no si chibi eh. it is even constitution but the way you make it you mm. plan your strategy Eh, bo olugezigezi lwabwere balina nti tebafuna mubaloya bwe mubabuuzi if the lawyers are handling a case a serious case beyitemamu ebitundu bibiri tumuyita devils advocate devils advocate ne bamugamba tigwe mirundi yatuguze tumuwoleze naye singa ate oponent wa mirundi yeyatuguze wakati gufuuka oponent gufuuka looya wa mirundi kwataguze kakati ate ffe aa sima mulundi yatuguze hmm. awuza ne semakula kati what the lawyers do bafuna ne defense eya semakula ne bagigatta naye yaabwe kubanga kesi bwegitwala mu kkooti n'ogikuba hmm. that's what I, i was explaining yesterday hmm. timukula ekyamuwonya teyasaba apiiru yasaba review e review you bring in the new evidence mm. and appeal you appeal against the judgment uh, appeal was back salida or what can you be back salida review government you know what you get is the run the judge erred mm. bobo kwa appeal wana na mchi na mramuzi na judgment ye judgment ni huu mramuzi mla lakati mjolia sala kiri ya kore kati ye mkula mm. msebe ni ya mwonya ya genda mu review tekitegeeza tuddemu twekeneye eh, muleeta obujulizi obulala okuleeta sente zeyali alowooza zinamulabanga abostinga before i go to the dog nimbagamba omukulu ono mumuyite agenda bosing around ate weyagenda yawabiranze nvumakayanja nvuma agalokola envumai lwebamubuuza nti ali ku radio ki nakati amuvuma ali ku radio ki ntiamiria aliko ya siroda munga nte taliku wakia dijuli anga siroda ya aliku ya li sunday morning ni mbaka mbakoi amiri ya mbakoi amu unuma ifamu ndi mfuma mwe kakati ya mkura aku aru ee eh. kakati boba java fuku kabo mm. ya bakora strategy yako yoku sikila museveni na ye tebaate gira kala kita za abantu mm. am a completely unique person mubintu byo saagalangako kyabwereere amustragolist nadde mbuuli abaana bange jo ne mbagamba nti eddiini eyo bwe yajja erina yajja mwabalokole naddala mwakuba hmm. buli kintu ate nemutetuleetawo fair justice ti enkoko fe wetwakulira ngaenkoko gyebasudde mumasaŋanzira balalu bebagirya kuba egenda n'ebintu byayo nga ne strik nkoko jimula bie ingide mchikubela cha mwubezi kuno nyansera temichikuata ku mjitia mjitia ngati chule onda saint kwa saint yesu zike ya stadeo mm. zike indana kumi zili kama yute yeah. zili kwa mfuyo nila wikulida kwa jemi mtu bani angida mmasa mganza kwa wikulida mwini mwini kati onda saint bani angida zingini zize jute kwa wikulida mdongo pa kubete yende local defense ya kubete yende ilaka cha umupaka mwini mtimu ekutwala mu kifuluko mu banaabira kakati gubuli olaba ennyumba ewaka etaggwanga buga nti waliwo abasezi bajja kunaabira mu nyumba anti mwali kuba ne mubijjawo eh. anti enkoko nga tosobola jirya etali yiyo buli ajiri afuna ebisiraani kati mwemwakuba amalugu mwemugatali hmm. ate temwaleeta justice tuwele usisimu ndala tukaunta chukula antiatifu abasha abigina fiti tu biwa zitu kwa nipuwa jite tu mtu mwemea kulidanga musu mwabuta uchizito mtu eh, wabala na kepa eh. mzinga uwa nyumba yangi uwa nyumba uwa mlimu wangu uwa lero uwa lero ni yuko sumezi mana abafuku kwa kujozi kwa abafuku <laughs> mwami yoyo eh. kwa agambi nipo mkukubila kukati agambi aje agambi ndi tutumyomwa abantu bangi tukoze tutya tukoze tutya no yelokwati where we started najja mbakolere abaana bange mbagamba nti abakola mu nkoko abakola mu nte you must give them respect n'abakola mu nnimiro why bo tebaligabana ku kintu ekyo if i die now mubabuuza dali mbadde mu mubanja y'emyezi emeka ekitegeeza bayambamu you must respect these people because era ffe mu baganda tukugamba nti omujjwa bwakwata mukisibwa bamuweerawo every muganda family had emujjwa omwana wa mwanyiko omwana wa mwanyiko omujjwa bakijja mu luziba omujjwa ayijula enju omujjwa ogobagazimenya omujjwa amalibamba akolakijamuluziba omujjwa amala ebibamba kyaluziba kyaluziba omujjwa ayijula enju omujjwa hmm. naye ate omujjwa ayinayo omanye abaganda bagezi omujjwa bwabuuka mukazi wo hmm. amutwala hmm. tomuddira kakati omujjwa yayina kubeera nga ayina emyaka egitannawasa naye omujjwa yasalayawo abayituza omujjo oyo abajjayo ye si waabwe kati bemukwatako izonti efamiry memba ekubanga bwanyoko yamuzaala mukika kirala ilukwata the wisdom omujjo bwakwata mukisuba embuzi eye bagimuwerawo wy yetaliga bana mubiri byabaana nga bakoze eki hmm. ayina ewange infact contestiation issues eziriwo kati omwana ogaana okukola nalowooza nti ajagaba nebintu byanyina obukojja bwe tibayinza kukiriza thats why omwana omuwala gwafa asikibwa mwana wa mwanyina propaty yabwe esigabe mufamiry kakati gwogambuta nti ajja kusikira ekibanja kyanyoko mbuba kojja bange byekyewammwe ekyewammwe bweriwakika kirala hmm. oli jajjaabw abano yakuma ettaka lye naki kakati ate goloza mbu maama yampa atya ebyamamawo era biddamu kika byaki hmm. kakati efe bwetwagenda okukola abaana abo baali tebalina buzidumu eyo ekyokubiri nga bo balowooza nti after harassing you you succumb to their pressure nali nkimaze okiba studyingamu tebamala okukujawuka ne bajjawo sente ne badduka embwa nga bakanyuka ku jirikiti ejirikiti sajja yakwata embwa nagiteeka mu mmotoka nagitwala erusazi baali balyawo ngaekomyewo because not a dirty dog nagiga nti mugitwala erukaya era embwa yakomaoba bebadduka mu nyumba ezomule dirty dog that is thrown on ejirikiti you cannot throw a jiriketi a living dog which was one with wabutegera nevada kusendi whenever there is money bakukwata nebakutwala wai gigi nebakutwala wamula muzi wabwe chungulama nti nze bwebaali bagamba nti ebintu mubiweereza online many of these people believed nti nze simumanyi how can an intelligent man like me Eh, bali tibumanyinnakwata eh, eh, hmm. omwana wange nengenda muofisi ya igiki nembaga mulete laptop mwidoto tibategera kyenaliko wanted two people to witness nange nawe nofisa wa igiki kulaptop yamu nembyeterako wit nes by my daughter mulimu nomukazi munyolo we talked after four days nga an idiot in igigs office ran rings me misa mirundi did you submit your assets i did ngatetubire but you were stupid amangu abo ngofumie come come and we check you are an idiot no dumb of man yesu duka mesa mirudi yuwe fulu ngovu wavumi eh. wache ngovu eh, njijia ngovu na waji anti yolo wana uwoza mm. ndoza wali wabijie kuu nga waka ambati failure to submit your assets leaders nullification you nullify what umu managuba likira katumwari mnullify anti wali ucha akura yo aa ah, aa ah. eh. wanu nti tumeva zaandecha mufi yewono eh. yawona bwili yawona mwasa omutwe nokuba omuntu ngaomujjako programu eno bwogijjako ojjako eno bwogijjako until a time muli mwalimirako thats why programu eno tugiyita mirundi mulalo to escape this man said let me oh, one of the intelligent people i respect yagibalekerawo mm -hmm. tamu mujajinge nze programu sija jijja kona imu mujajingira mbalaluwa mbra aniku wejo uwe kutubu kawo mwika kenu nijikono na imu kubide wa shuguli mbazi mbuka mwika jiji wa shuguli mbazi mwasu mbuka walija kutu mwazi tukufunana msa mbamba ati mbuli ranti wetochile uwaza ako nti we have tortured this man itali damukola na fe kumamba manyu nti wano bamujooga bannassali abamujoogebasaba mujooge nze nze nina the cost of resistance hey. Eh, i can fight for more ten years alonine egovernment jokyebajja okuvunaana eh. naawe obalemeddeko tobatakati pulene naga nti amusajja ono afune ebajeti eriye era omuvubuka oyo sente yazireeta yaziwamba ndingulinali kusasudde mundu mutu bajeti yiyo kuyekibwanda bafuna sente y'omuntu omulala naleta floating akakiiko kwendi kubanze mbawulira nga boogera nti you see that man ate mad man aa singa muwa sente hmm. tajja kutukolera nti amaanyi wa hunting dog eh, bwogera ni singa eh, eh, buli oyo omwana yatuukako okugamba hmm. nti mm. mm Eh, eh, eh, buli kirango kyonna ekifuluma mu mawulire kirina kubeera kiri ndi by minister of information mwali oyo tumwebaza nga batagitinga magazini yange e, ebiseera ekyaliwo nakati ate eyako yaggala kantu yapusa eyako yaggala yofaiti mito yaterevu noddira oyo wabukedde kasajja kwabukeddeako kakuli yakasimanga ebyoloni nakanakanagisi nonkuba emyezi mukaaga bayisenyera bamukebera omutwe nti ekyetudde mutukole eh, Then if it is easy, mm. why do women, why do wives divorce their husbands? Mm. mwadi wakati hmm. e, eh, wakili za tamari hmm. kikunsi hmm. mkaburi ne mkaburi hmm. kunsi mkaburi ne mkaburi tituli damu e, eh, kwa akagurupu kaba habali nzabu kwa wano <laughs> tituli damu kunsi mkaburi ne mkaburi mwakili za wakili za wakili za wakili za wakili za wakili za wakili za I know what I'm going to draft the elections. I will never join the government again. Cold blood I, take, I did it. I did it. I did it. mbile singa ku saturday mm. nebo gamba tibi nebi mwili musimai biyani biyani nisima nyo uchajifu ya jobu jobu wea okay tamari kakati umami uyo going forward umami uyo akitegele mm. is the cause of the problem umami uyo ya lechi umurezi kwa madoge na kwa mkulage mkuli nengai uge umurezi kwa madoge na kwa hano kwa fi ujude yuna mm. mwafu mwabandibu wakule you cause the problem mwaseveni umkoto Museveni has been winning mm -hmm. elections. Never going to Museveni to have a Why? Service delivery. ndi revolutionary mwekali akatabo kangi mm, tuwaise nakoleo e, eh, mwekali mwamoto kasingu ina akatuma mm. akaleta roja, roja butela baka wagena akatuma eh, producer wani baka itani na wandiki na museveni museveni the revolutionary e, eh, butela batuwezi lisaba chumita museveni the, the, the, the revolutionary yes e, chile mwolo kageno chule chile chile chile mwaka gamba mm. nti revolutionary chiasa ukukola is to care about the health of his people. Mm. Museveni introduced UNEP. Negemendwa dezenamutetan. Mm. As if. Okay, nari ya wadaga nagandi. One of Museveni's successes. Kwe kugema abane na wangira baramu. UNEP. Okumuta wanyo wani. Yes. Mm. Kani tujina 40 million people. Mini ya gamba nga vanda Uganda bukade kumu. Mm. Why are we having a large population? Mm. Is because Museveni ya gema abana. Mm. a revolutionary must maintain a healthy population mm. revolutionary ekyokubiri kyakola abaana basoma mm. the first country to start universal primary education Nuzari japan japan in 1848 mm. basomeranga mumiti gyabaami kuba abajapan batunuulira nga bangeze bafutyansa china abangereza bafuga china in 1848 ne opi angulo opi ya muo abachina bebaso kukuzu okuzulu obuganga bw'omundu bali abagezi ne baguba kubya abajapan ne bagamba nti omanyi akawanga kano akatono bwe kati mm. ne kafuga ensi yonna kagifusikizizaaki bujivu nti ne bagamba nti bungereza etufuga lwaki mm. education this how the Japanese started universal primary education in the chief's compounds. Mm. revolutionary ateekawo security tebyakola security ekyokuna naateekawo demokolasi bino byonna bimulimu you are not informed mm. tewali muntu agenda kuleeta violensi wano nga abagalenzi si be bagirensi obuye yennyini omulenzi oyo yalina okwekuba mu kifuba anti erayo violensi eyo gye bagenda okuleeta kati obuzibu violensi etambale ekukwatiramu nekukwatiramu nomuntuaaoyo bagenda ogireeta hmm. ayeranga somebody in my district nekyotera hmm. nemugamba my friend nakugamba nti you are wondering lwaki buli pulaani gyemukolera kasolo yonna agifuna nemugamba bwewakubiranga yomu kuba plotnemugamba eh, kasolo mm. amanyiti gwe mm. olina abakulikodinga bajeemu empale mm. rekoda eh, zigira mu pajama n'abakebera nemugamba omanyi eh, era sibukasolo ebintu yabifunye ngaabamurekodinga eh. eh, kati <laughs> hmm. omanya ati ekiriwo eh, ti aa basukwika munyuma nabafuuza munyuma nemuga nti waayo kakati okitegedde nti byonna si bituufu hmm. okoze otya nina mese kwata hey. tukama nti abo ee eh, e, eh, nga ina be yesi bako ee eh, hanti nze nali nga ya gwa mboko bide simu nga hey. kazaji hanti nga nze um, um, uh, uh, uh, bebu uza kasola habidia wa hmm nga wali chufu na gochu wa kasola <laughs> hmm sweja nga ganti akasajja takayina vidandi akasajja takayina mayembe akasajja mumu binketira mumu inketa hmm kati nemu yamba alimu kutabula chi ttiimu ye nebula nedda bajja eh. nazo mupajama <laughs> kagati yesitadde tudeyizeeko eh. nomukubidde esimu nemugamba yave received three million on your phone is it true or not naga nti kweziri that money is intended to buy new sets telephone sets hmm. lani yawifulu mumiso mugule endala <laughs> tokuleeso sirye kuba bali bemwenyabwenya baleeta abachina nebaleeta abaisiraeri nebaleeta aba tojja kulwana na setirayiti sente sirye eh. eh. nemuga nti ubundi <laughs> bweyazeewo tiwamwadde seguwanga bbiri esebo emiri egyo wabaddemu gundigu ntiwagabya amagye tuleyo amagye weereza essimu nze nkwerikoodinge nga ebyo byonna obikola ot <laughs> ensajja bunyabunya wanedda hmm. <laughs> kati eh, eno yali ku tiimu yabano naye nga abawadde sente hmm. ayagala basuule kasolo naye nga weena alimu anti kyenkugamba hmm. ti violence tereeteddwa muntu n'omu even bobi wine thats why i refuse to abuse bobi wine But when by the time Bugwele was a gold mine to you, did you involve me? Did you see Balamu? Balamu Mulabaku? Balamu Kwechifa na nyinga dina wasajia mivolemu state house ni full figure eh, eh, Nga bako ze kubagereze kula yoji Kufuna saidi Did you see me in their company? Going to be jam wewe This is my strategy Mjuhiza kuwela mkampu Vanzi siza kugamu eh. Ndii nti abo balina contribution eh, gye basobola okukola ku kukuba bobi wine nebagamba funa mu day one newandika kata mu 2017 empulidde omukulu akakwotinga nembaga nti bobi wine kandi spark of a revolution why hmm. ebintu byonna omuseveni kwadde afunira obululu mubiyingiddemu toyinza kuddira bagenye lwaki ffe tujja abantu e kampala netubatwali waffe bagabule tebalina kwebamanyiyo kukyalo tebabibba mm. naye nobeera nente etaano ababaazi bokukyalo bagibba ne bagitwala ewaabwe kati ogabuleki ani bajja mukidala nabo balye kati nkijewa ndi yesu adira <laughs> amazina agafuinyo hmm. kakati service delivery eno naye mbagamba nti ministries zirinya ezinoonya akalulu zonna muzizanyiddemu the minister of education mkulu mungu kunonya kaluwai eti mvolofu za vana avalunda ni wakade babu what if msevedisi directive eyo kutuwa tv sets mm. na radio sets nga yatuka mubiyaro kwenye munga mumaka mweri ni vamakani kawarifu nye mirimu baka wadi abakani ka radio ii mm. ati zaarifude sikini vamakani kakitipa nye mirimu enzo na muziria ii na muziria omusome nakwata nemukuba amawulire gamu nemukwata oba agambye yakafuga nemukwata amawulire gamu nemugamba nti aba teachers union muzeyi bawe sente mu covid nabagamba mbawadde biriyoni asatu naye zijja kujja mu insolments mm. kubanga bazisuubuza bazitwala mu bank of uganda mm. nebagula treasury bills treasury bills ezinaku kyenda zisasula bano nibasigala nga tebakyakubanja mm. naye wakwata bilioni kumi n'emu ezasooka ne bagenda balaba omukyalo oyo ali ekitale ne muwala we ne bamugaa nti saini engawa n'obukadde butaano nti sente trust kakati nze nkubuuza an intelligent man like me ekukolomya mad man ebyombikola what if nga tugenda mu banka did you deposit the money in the bank ndoto kizani kakati kutama ndi tunja kwe gira gira nyaku mkazi anti mkukenti devil's advocate mm. a devil's advocate so so ministries ta, e eh, nye zika yes. nakarudu e soka education hey. Eh. by zanyi demo hey. Eh. ministry number two number bili ya heres ministry hivyo vlamu hivyo vlamu mm. by zanyi demo kiko zegu ayo anti emele ya covid baji kakati tumusura kufuna loko down niyo meri tiyabuli ya mu, mu, ministry of health ja ati yungu gorira mm. yungu nabi mubi akafumenti covid covid temubirese mwevuma mwekaiwa trading insults mchi temuina ungoina kuna ad meeting mm. na pagamba john media temuchena how can monitor publish a story nti medic medical doctor fdd mulago ngatafunye buyambi what about you do you go there abaganda bakuganda okusaba enja z'omuzigo olabira ku baana baayo enjazi esibuka ngaogisaba omuzigo abaali bayo omuzigo yife medic medical dokita kane dayi ati mulago kane priest die at nsambia hospital without receiving treatment nti bishop anglican bishop hmm. afiridde namirembe yamulwala eh, eh. yagenda kuwerekera abo bawona kasiita bamuleta bamuleta yeyemeje basika yewerekera mulundu kasiita naye muluma naye emirambo gye batugamba nga tiyina semetwejiriwa abebivuli abajanga ah, mu byalo batetebalina semetwejiriwa ah, ah. center kubanga abantu bategere nti mubabba eriyo covid came nga tiwekyalina sente zakukola ola ate musibaye this man ono wobusuuti bahati to get 70 trillion from from government nga parliament ili msizalema another important ministry mm. yambo kunonya ya local government I had a stupid woman Muse, President Museveni said he was talking to people and he said I abolished those taxes long ago mkazi hmm. mm. ya gambi tuatumula muu netula banga local councils local tezijia kutula ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, tezijja kukola you are stupid you are an idiot are you saying that museveni does not know what he's talking about in the same bulletin nga museveni agamba bali ono yamulimbisa tiogongera temuli fe ensonga yetwali gitunula mudda why don't you keep quiet you woman why don't you keep quiet ekyokubiri you know, you, you use a stupid the reason. local government reason why under the local government act any taxes to be levied by a local authority must be cleared by a, a minister problem to name solo in just central government gula sukari kuliko umusolo gula sabuni kuliko umusolo niye ejo kutenda linga lumonde mulwera mm. ejo kutenda linga mwende nje na ina motoka yangu magulu kumi nge sombo msini nenga bajiku watako niti loko usuri tetadone ibi mundu ya wibibiri buli oleo msini ya ita mbuka jisorozo msalo kwa nyoko msini kwa nyoko kwa voko tuwala where do where should I pay you na wakatale kinyini a market to be to pay you there must be water they have to tell me that there must be light, there must be security. You know, government, you know, government, yes, never tell you them. Kagati, eh, really, but you back on the bottom of the Chibani. This was the Chikumi Kumanamega. Chikumi Mwenda. Mm. Babak is any better on solo. Nataka misole njiru maabandu. Mbole this with me mwleta milioni ya mwagule mweza ina milioni mekumeza saloko government. kutumele chikumwana mwenda ate chino nga chino tachimanyi alimbisa mu president more important wakamba buli buli district nyo chukwea musika ni wayogeda tibabijawo minister local government mwabakiza ni batati kwa shumwe ye na ye kati rafael um yomo wa tujikwata kwa ya aliko mjizi ante nkugulida hmm. gubama zo kubaku batakenda kudda ee eh, alinza kutoke nasa local assembly atakenda kudda nende nemu kabutali ba mukubagiza yee nemu kabutali yee ba mupangira ba mukube kakati atine batamanya if you hit magazine agwa kwa nemu kabutali nchini kubulira mm. nacho mukundo tachimanyi ti who led this motion of amending the 75 year cap naba nga mupo nga bantu wa mbonereza kitegeza chiyisa chaalichifu it has a bearing on this katumba woyi ayitira mu gundi ye mukubanga katumba woyi wa miaka 2 mwezi ati kitegede yali bado wa 7 mwezi 5 a ah, a ah. mm. 7 year cap to yali entrenched mm -hmm. eh ni katumba it had to save the body mm. kwanda bagan she has hope to us 75 eh kwati bayi ni tinga 35 ari ne mbagamba mm. ndi 75 year cap kujija ushia chetu yamba tufuna coach player kalasha bwana to way the president is inside because mm. uh, where you have term limits in Africa, a president becomes a, a president in his last term. Baba Mufisada. This is what has happened to South African presidents. Tewamalako. Mm. Yes. Hey, this is where the Americans mitigated this by saying mm. there is a president in power and a president elect. There's no vacuum. Together, olaba balwana kati nga omukulu alwana bwati mm. singa musebe ntaji sitiyaliwo akudda assassinationis mm.